assalomu alaykum youtube xalqini assalomu alaykum obunachilar sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidamiz demak bugun sizlar bilan ijodiy jamoamiz bilan birgalikda mana tog'larda yurimiz, ko'rib turganlaringizdek tog' sharoitida yurimiz. mana o'shaning uchun sizlarga onlayn sayohat uyushtirishga harakat qilyapmiz mana onlayn sayohatda bugun biz xo'jasmiy tog'lariga yo'l olamiz demak ketdik do'stlar biz yo'lda ketayotgandik mana yo'lda bir narsani ko'rib guvohi bo'ldik mana bu yerda bir ajoyib bir chashma bor ekan bu chashmani suvi turli kasalliklarga davo ekan asosan oshqozon yazma kasalliklarga davo ekan demak buni ichib yo'limizda davom etamiz yaqqagina suv ekan lekin sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz kelib bu yerlarda aylanib karantindan keyin bemalol aylanib kelishlaringizni tavsiya qilib qolamiz rahmat mana va nihoyat xo'jasmiy tog'lariga yetib keldik mana syomkani boshlaymiz syomkani boshlaymiz mana salom aytib qo'yamiz kameraman qo'yib cho'kka qilib o'rnatib chikka chikka qo'yib bu yoqda palubdosh bor ekan دیوالانس و تعال خونمون assalomu alaykum youtube ahli assalomu alaykum obunachilar sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidamiz demak bugun sizlar bilan ijodiy jamoamiz bilan birgalikda mana tog'larda yurimiz ko'rib turganlaringizdek tog' sharoitida yurimiz mana o'shaning uchun sizlarga onlayn sayohat uyushtirishga harakat qilyapmiz mana onlayn sayohatda bugun biz xo'jasmin tog'lariga yo'l olamiz demak ketdik do'stlar biz yo'lda ketayotgandik mana yo'lda bir narsani ko'rib quloq bo'ldik mana bu yerda bir ajoyib bir chashma bor ekan bu chashmani suvi turli xil kasalliklarga davo ekan asosan oshqozon yalpi kasalliklarga davo ekan demak buni ichib yo'limizda davom etamiz va nihoyat mana xo'jasmiy tog'lariga yetib keldik do'stlar mana bu yerda ajoyib bir ziyoratgohlar bor ekan qirqiz ziyoratgohlari bu haqida qisqacha ma'lumotni hoji bobomizdan olamiz assalomu alaykum bobojon bu qanday tarixga ega bu ziyoratgoh assalomu alaykum bu qirqiz buni qirqiz emas bu nomi halilul rizo halil rizo degan bu qirqizdan avvaldan kamida uch yuz to'rt yuz yil oldin bu tarixi shundoqki shu bosmachilar bo'lgan bosmachilar shu mana shu qishloqda yashaydigan pochkachilarni qizlarini quvib kelgandan keyin ular xudoga rozi aytgan bizlarga shularni qo'liga berma yo bizlarga tosh qil yo archa qil bu xudoni irodasi bilan bu qizlar sherga kelib mana archaga tabdil bo'lgan shuning uchun bularni qirqiz dedi hozirgacha mana xalq o'rtasida namozidan buni qirqiz deb aytishadi shuning uchun hozirgacha mana pastda buloq bor odamlar kelib shu buloqdan bir necha dardga suyi shifo kelib ziyorat qilib ketadi mana bu yerga ham palvon toshlar bor bu palvon toshlarni odamlar ko'taradi hozir mana borib tushiramiz mana avvaldan ehm, rivoyat bo'yicha kim gunohi kamroq bo'lsa bu toshni yelkasidan oshadi yo ko'taradi bu toshning xususiyati shundan iborat demak tarixda ma'lum bo'lishicha bu yerga bosqinchilar bostirib kelganchi bosqinchilardan qutulish maqsadida nima ayollar qizlar xudoga nolish nimasidan ijobat bo'lgan o'sha paytlar u palvon toshimizni taxminan necha kilolar chiqargan ko'tarib ko'rsak minimum to'qson kilo chiqadi to'qson kilo to'qson kilo uni yelkadan oshirib tashlasa qanday bo'ladi oshirasiz siz oshirmasangiz oshiradiganlar bor man o'zim ham ko'taraman hozir oshira olmayman yoshim ketgan xalqdan bir ikkita so'zlar eshitdik u toshda agar pastroqqa olib ketib ketsa e, qaytgan joyiga kelarmish degan shundoq gap haqqan qayerga ham olib borsangiz shu tosh kelib joyiga turadi o'n metr nariyoqqa ham olib borsangiz kechasi kelib joyiga qoladi bu yoqqa ham olib borsangiz ham kechasi borib joyiga turadi ha bu ollohni qudrati o'zi kelib tushadi qudratini shu yoqqa boradi Buni hech kim olib kelib qo'ymaydi buni. Yo'q, yo'q, hech kim olib kelmaydi ham, hech kim olib bora olmaydi. O'z o'zidan shu yerga kelib qoladi. Demak, bunisi bu bu bu mozorotni bitta katta avliyo bo'lganmiz. mana shu yerga mana shu archani tagida e, ko'mgan ekan mana shu yerga e, bir nechalarga to'proqdan kelib ba'zi kasallar bor mana qand kasal yoki ana mana qo'llari oqaradi shu to'proqdan olib surtadi shu to'proqdan olib u yaxshi bo'ladi mana shundoq xususiyati ham bor bu to'proqni mana shu arsani tagidagi to'proq demak sahrni kasalliklarga teri tanosil kasalliklariga foydasi bor ekan foydasi bor shu to'proq shu arsani tanidan olib surtsa mana shundan qisqacha ma'lumot bu yerda qanchadan beri yashaysiz shu yerda katta bo'lgansiz baribir man katta bo'lgan men oltmish beshga kirgan bo'lsam bizni bobolarimiz ham shu yerga yashagan uni bobomizni bobosi ham shu yerga yashagan oldin qishloqqa pastroqqa bo'lgan keyin keyin pastga ko'chib borgan bu yerga qabriston bo'lgan qabriston bo'lgan bu yerga hozir agar ko'msangiz ham kovlasangiz ham bu yerga qablar chiqaveradi bu o'sha odamlar bilmaydi bu shundoq og'zaki kelib shundoq bo'lgan avval demak juda ham e, boy tarixga ega katta ziyoratgohlar e, demak shu yurtdoshlarimizga tavsiya qilib qolasiz sherlarda kelib dam olishlarini dam olishga kasalliklarga davolanishga pastda suv bor juda bir necha dardi toshni tushiradi ana hozir bo'lmasa suvni ham borib ko'ramiz undan ham nima qilib demak biz suvga boramiz suvni ko'rgani ekskluziv sayohatimiz davom etadi mana bu yerda boyagi bobomiz aytgan joyga keldik sekin harakat qilib borish kerak mana bu yerda olishga harakat qilamiz yaxtakina esi bo'lar ekan tavsiya qilib qolamiz do'stlar bemalol kelish shu yerlarga juda ham shifobaxsh suvli ekan barcha kelib shu yerlardan olinib endi do'stlar ko'rdinglar suvga gap bo'lishi mumkin emas haligilik kerak emas iloji bo'lsa to'qib uchib ketamiz deganman pastlardan ko'ra tog' yaxshi ekan yaxtakana suvlar sharoitlar zo'r terlamaysiz hozir palon toshga boramiz bir akaxonimiz kelgan polvonimiz polon toshni ko'tarib ko'radilar eksklyuziv bo'ladi xudo xohlasa videomiz laykni bosib ayamanglar laykni kommentariy yozib qo'yinglar demak ketdik shu bo'lsa kerak palvondoshimiz bu bu palvontosh shu bu odamlar sal qarilar ko'tara olmaydi yoshlar ko'tarib ilkasidan oshiradi ho'p hamma ham buni ko'tara olmaydi bu taxminan bu tosh 85 kilo 90 kilo chiqadi bu hozirgi bizni bolalar yoshlar ko'taradi bu kuchga emas bu ham bir sir ilohiy sir hamma buni ko'tara olmaydi neki bizning bachalar ham man oldin ko'tarar edim hozir ko'tara olmayman mana agar bu toshni xususiyati shundaki olib borib hey shu yoqqa qo'ysangiz agar besh o'n metr nariroq kechasi yana kelib shu joyga turadi yo'q buni hech kim ko'tarib olib borolmaydi bu tosh qayerga ham olib borsangiz shu yerga keladi shu shu xususiyatga bu tosh ega bu demak bunday qilib olganga polvonlarni kuchini sinash polvonlarni sinov ekanda bunday ekan sinov demak bironta hozir ko'ngillilarni topamiz bir toshni ko'tarib ko'rishga harakat qilamiz to'g'risi o'zim ko'tarib ko'rdim ko'tara olmadim ancha qiyin ekan lekin bizni bezibachlar buni ustiga bir o'n besh yana tosh qo'yib ko'taradi ustiga yana bitta tosh qo'yib ko'taradi ko'taradigan odamlar bor shu tosh shundoq xususiyatga ega qani bir o'zim hmm. bir harakat qilib ko'raychi bir Clase que arte А, молодец. Эй, гап yo'q. Qalon haqqini berdilar. Qadamlarga bir ko'ring. Hali bor Ha, Hali bor ekan. Tasvirasi menga azimga. u xatomi deyman o'zim turish qiyin qiyin Boyda tikka turib ol birdan tortib ol shunaqa bir ketib ketib qoldirgan havasim kelding yo'q bo'shab qol ul bo'shab qoladi bo'ldi namdam yopilmish chimyonga bordik qor bor ekan may oyida tepa полный qor sherzod вообще так men ham shunday dedim lekin ko'tarib bu yerga olib kelganingizdan keyin qushday yengil bo'lib qoldi borku hamma yoqingiz qo'l ishlamay qolyapti qochdi hali turing aka semirgan bittadan qo'yib oldingiz qo'ldan chiqib ketyapti chiroyli bo'ldi chiroyli bo'lsin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سبابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى يوم آخر آيت کلام ربانی را بر ازاگی سان تعالی آدم سکیلان نخنه ویلا ابراهیم آمین سال را دعا برانتی пайғамбару ман расули акром сал алайи васалам саҳобаи икром таваркуни дини ислом имоми аъзам суфӣ куф раҳматулла алай алахусус бурати хуруҷии асвон начил духтарон қирқиз ҷамии гузаштиёни манзили макону бахшем ва ҳурмати саидилмурсалин ва сала аллоҳ таала хайри халқи муҳаммадин ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмин ва раҳматикиаарҳамад bu endi shu bir kanalimizni rivoji uchun ham bir duo qilib bersangiz shu ijodimizga qaysi kanal bu shu o'zimizni shaxsiy kanalimiz sanjarov kanali deb ilohi omin mana shu kanalingizdan mana shu o'zbekistonimizga nomlariga chiqish uchun eng ishlariga baror kunlariga nima yaxshi narsa bo'lsa o'zi alloh madad qilsin kuchi quvvat bersin mana o'zbekistonimizga ma'lum kelgan mana bu kasallik ham alloh taolo tezroq ko'tarsin poytaxtdan to mahallagacha tinchlik salomatlik va xushlikni bersin kunlaringizga nima yaxshi narsa bo'lsa o'sha yaxshi narsaga olloh yetkazsin va hurmati saidi mursalin va sallallohu taolo xayri xalqi muhammadin va olihi va ashobihi ajmain rahmat ishlariga rivoj bersin agar bo'lsa shu kanal agar chiqib kelsa maydagina kelib mana shu yerga mana shu odam mana shu bir bobo bor edi bir mahsum bobo degan mhm. shu kishini topib mana shu yerga yana bir nofota qilib ketishlaringiz yaxshi bo'ladi kalalaringiz endi ketadi bu mana bu eng aziz avlo baland joyga kelib nima bo'lgan mana bu qirqizlar goh shu yerdan qancha baland joyga keling shuncha qancha baland joyga chiqamizdan shuncha baland nimalaringizni ketadi alloh kuch quvvat bersin aytganingiz kelsin buvajon